Shalom. Kailangan marating sa itaas! Paratingin sa itaas! Magtulong-tulong tayo! Magtulong-tulong! Huwag na kayong bubo! Huwag na kayong bubo! about resiliency, I started with Visayan uh, language, which is Padayon. Ano ba Tagalog ng resiliency? Katatagan. Now, the question right now, kailan ka ba matatag? Matatag ka ba kapag masarap ang buhay? Matatag ka ba pag walang problema? Matatag ka ba kapag okay ang income? Matatag ka ba kapag okay ang grupo? Matatag ka ba kapag wala kang pinoproblema? O, pag may problema na, hindi ka na matatag. O, pagbagsak na grupo mo, hindi ka na matatag. O, pagbagsak na cheque mo, hindi ka na matatag. What is your resiliency? Ano ang katatagan? In spite of the difficulties, kahit na may pinagdadaanan ka, kahit na nasasaktan ka, kahit na gustong gusto mo na huminto, pero yung pangarap mo, mas malaki pa sa MOA. Yes. Yung ambisyon mo, mas malaki pa sa Philippine Arena. Yes. Kung ikukumpara yung problema mo, katuldok lang kumpara sa laki ng pangarap ng buong pamilya mo na binuo mo unti-unti dahil nakilala mo kami. Dahil nakilala mo si Coach. Dahil nakilala mo si Upline. Lumaki nang lumaki nang lumaki ang pangarap mo na kahit minsan inaapakan ka na kahit minsan umiiyak ka na mag-isa pero sa isip mo at sa puso mo hindi hindi ka papayag ang matatag kahit na uulanan, kahit na babasa, kahit nahihirapan, hinding, hindi, hindi humihinto. Ang matatag hanggang sa wakas, tinatapos niya ang laban. Mga kaisi, matatag ka ba? Kung matatag ka, ipagpatuloy mo, laban mo! Kung matatag ka, lakihan mo ba pangarap mo? Kasama mo kami! Padayon sa pangarap mo! Padayon sa kagrupo mo! Padayon sa inyong lahat! We would like to request your presence pa rin dito. And of course, uh, gusto rin namin tawagin si Dr. Connie sa stage.